अस्सलाम वालेकुम यार दस दस दा पोस्ट टू दस हो यार दादी मैं सोचना पेगा दस हो यार वीडियो में ना जोड़ा बोला खुदा वॉइस ने तुम्हाला डेर आल्या का ना तुम्हाला डेर द्या जे आल्या द्या रांकळांचे वस्ता का मग दुसरा दस्ता होता यार दस्ता सप्पा तुरी गेली किंवा असे परिस्थिती आधी जरूर होती पता नाही की जरूर आता कारी होता असं सोची की जरूर होती परिस्थिती आधी यार दाता स्वभाव रे ना सवी मजो दुसऱ्या शंभर यार हेलो नमस्कार सर मैं सोनिया कुमारी बात कर रही हूँ केबीसी कौन बनेगा करोड़पति की ओर स्कीम से company director call centre Mumbai से आपके लिए एक सरप्राइज गुड न्यूज़ है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से all India all SIM card एक लकी ड्रॉ किया गया है जिनमें कुछ लकी नंबर्स विनर आ चुके हैं उन नंबर में से आपका भी ये नंबर शामिल है आपके इस नंबर के ऊपर 25 लाख की लॉटरी लगी है आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जो आपकी लॉटरी की मुकम्मल फाइल है वो आई bank head office New Delhi Chandni Chowk में जमा हो चुकी है वहाँ के ब्रांच एम है मिस्टर आकाश वर्मा जी जो कंपनी की लगी हुई लॉटरीज को ट्रांसफर करते हैं अभी जो हमने आपको फाइल पेपर व्हाट्सअप किया है इस पेपर के ऊपर मिस्टर आकाश वर्मा जी का व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव करें और व्हाट्सअप कॉल करें और उनको बोले कि हम कौन बनेगा करोड़पति के विनर बात कर रहे हैं जो हमारा लॉटरी का चेक आपकी बैंक में पहुंचा है उसको हम आज की डेट में कब कैसे और कहाँ से ले सकते हैं अगर मिस्टर आकाश वर्मा जी आपसे पूछें लॉटरी का नंबर तो आपने उनको लॉटरी का नंबर बताना है जो पेपर फाइल के ऊपर लिखा हुआ है उसके अलावा आपने किसी और से अपना लॉटरी का नंबर शेयर नहीं करना है most welcome from KBC company धन्यवाद हेलो नमस्कार जी सर विजय कुमार बात कर रहा हूँ केबीसी की ओर से सर आपके लिए गुड न्यूज़ है गुड मैसेज है कि सर आप जो फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो यूज़ कर रहे हो सर आपके इसी फेसबुक अकाउंट के कारण आपका केबीसी में ट्वेंटी फाइव पच्चीस लाख का लॉटरी लगा है आप और आपके परिवार को सर सी की ओर से हमारे पूरे डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बहुत बधाई हो कि सर आपने सी में ट्वेंटी फाइव पच्चीस लाख का लॉटरी प्राइज़ विन किया है सर आप सोचते होंगे कि केबीसी में हमने ना ही कोई लॉटरी का टिकट खरीदा ना ही अप्लाई किया ना ही कभी पार्टिसिपेट किया तो इसका सर प्रोसीजर मैं आपको बताता चलूँ ये सर लॉटरी आपने ना ही खेला ना ही खरीदा ना ही कभी पार्टिसिपेट किया ये ओपन मेरिट के कारण ड्रू खेला था जिनमें 25 पच्चीस कस्टमर विन रहे हैं किसी का मोबाइल लैपटॉप गोल्ड कैश जैसे आपका अमाउंट है तो लॉटरी का पैसा कैश करवाने के लिए आपको एस बी स्टेट बैंक के manager Harjeet Singh ji lottery manager है खुद बैंक मैनेजर है जी sir Harjeet Singh lottery manager है बैंक मैनेजर है उनका व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए sir okay seven four zero six two double zero five double one जी सर फिर से सुन लीजिए number seven four zero six two double zero five double one ये उनका सर व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप से व्हाट्सअप कॉल लगाकर बोलना है आपने बोलना है कि सर हमें एक मैसेज मिला है कि लॉटरी की जानकारी मिली है वो पूछेंगे अगर आपको कोई मैसेज मिला है तो कोई लॉटरी फाइल नंबर भी मिला होगा आपने बता देना आपका लॉटरी फाइल नंबर है ज़ीरो सेवन एट सिक्स ये आपका लॉटरी फाइल नंबर है ज़ीरो सेवन एट सिक्स अभी आप ऐसा कीजिए जो आपको मैंने नंबर बताया सेवन फोर वाला उस पर व्हाट्सअप से व्हाट्सअप कॉल लगाकर अभी इन्फॉर्मेशन जानकारी लीजिए कि लॉटरी कैसे लगा कैसे मिलेगा ओके जी नमस्कार सर नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से पच्चीस लाख रुपए जीत गए बहुत बहुत बधाई आपको सब लिखा है इस कार्ड में ये देखिए ये जो कार्ड है इसमें लिखा हुआ है अगली आवाज ब्रजेश की ब्रजेश आपका समय शुरू होता है अब नमस्कार सर मैं customer care call centre Bombay Bandra से बात कर रहा हूँ ब्रजेश कुमार कौन बनेगा महाकरोड़पति की ओर से सर आज कौन बनेगा महाकरोड़पति में व्हाट्सएप नंबर मैसेंजर नंबरों का लकी ड्रॉ हुआ है सर आपके इसी मैसेंजर नंबर पे आपके मैसेंजर आईडी पे कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी खुला है ट्वेंटी फाइव लैख पच्चीस लाख रुपया सर बहुत बहुत बधाई हो आपको सर आपने कौन बनेगा करोड़पति में जो लॉटरी जीता है ना ही आपने पार्टिसिपेट किया था ना ही आपने लॉटरी का टिकट लिया था ये कौन बनेगा करोड़पति में चुनाव किया गया था व्हाट्सएप नंबर और मैसेंजर नंबरों का आपका ये मैसेंजर नंबर कौन बनेगा करोड़पति में शामिल किया गया आपके इसी नंबर पे ये लॉटरी खुला है सर अपनी लॉटरी की जानकारी के लिए आपके मैसेंजर नंबर पे आपको जो पेपर भेजा है इस पेपर के ऊपर आपका लॉटरी नंबर और बैंक मैनेजर का व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है आप इस नंबर पे बैंक मैनेजर को व्हाट्सअप कॉल कर कर अपना लॉटरी का जानकारी ले सकते हैं याद रखिएगा सर ये बैंक मैनेजर का व्हाट्सअप नंबर है इस पर व्हाट्सअप कॉल होगा इस पर नॉर्मल कॉल या डायल कॉल नहीं लगेगा अभी आप इस नंबर पे बैंक मैनेजर को व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा आपका तमाम फाइल डॉक्यूमेंट बैंक मैनेजर के पास पहुंच चुका है बैंक मैनेजर ये पैसा आपके शहर आपके सिटी से आपको कैश करवा कर देंगे तो बैंक मैनेजर को आप अपना लॉटरी नंबर बोलेंगे बैंक मैनेजर आपकी लॉटरी की तमाम जानकारी आपको देंगे ओके सर